uma das pessoas que sempre me perguntava dicas de como evitar e eliminar a caspa, queda capilar e fortalecer o cabelo para ele crescer mais rápido, esse vídeo aqui é para você. aqui, não deixe de se inscrever, é só clicar no botão aqui abaixo do inscrever-se, assim você vai fazer parte do canal. Ativa as notificações clicando no sininho para não perder os próximos vídeos. E se você é da turma que ama receita caseira e tá curtindo a Semana Fala Dando, que eu tô testando várias receitas caseiras pra pele, pra corpo, pra rosto, pra dizer se realmente presta ou não presta o negócio da internet, já deixe seu like, porque é muito importante. E vamos bater a meta de likes? Se batermos 3 mil likes, eu 3 mil likes. Eu trago mais receitas caseiras aqui pro canal, eu trago sempre, toda semana. Então já comenta aqui abaixo qual receita caseira você quer que eu teste. Deixa aqui o link, ou o tutorial, ou receita. Me manda pra testar que eu vou investigar pra vocês se realmente funciona ou não. É claro, tudo que eu mostro aqui pra vocês são receitas que eu usei, que eu testei e que deram certo comigo ou não. Então é tudo baseado na minha experiência e no meu conhecimento em pesquisa e tudo mais. Mas sempre consulte o seu dermatologista caso note algo de diferente na sua saúde. Então vamos à receita. Eu vou começar utilizando o óleo de coco, uma tampinha é o suficiente, óleo vegetal, tá? Sem parafina. O óleo de coco, ele ajuda a fortalecer o cabelo, é um dos poucos que consegue penetrar a fibra capilar, fortalecendo e repondo lipídios de dentro para fora. Também vou colocar uma, uma tampinha de óleo de rícino, que todo mundo já conhece, que é super incrível para fortalecer o cabelo, estimular o crescimento capilar. É bom contra a caspa também e para deixar o cabelo mais forte e saudável. O óleo de abarandi, ele é um óleo que é um ativador, ele vai regenerar os tecidos é um tônico. Então, se ele for um óleo simples natural, sem acréscimo de outras substâncias, melhor ainda, então sempre utilize óleos vegetais puros Além disso, o jaborandi ele é muito bom para antisseborreia e é astringente, então para quem tem caspa, seborreia, couro cabeludo fica muito entupido, ele é excelente. E adicionei também três gotinhas de óleo essencial de alecrim, que é ótimo para evitar aparecimento de novas caspas, além de estimular muito mais a circulação sanguínea. Ou seja, essa receita ela é inteira para estimular o crescimento capilar do seu cabelo e evitar ou tratar da caspa, dependendo do motivo que for sua caspa, por isso sempre procure um médico. E a aplicação eu faço com óleo mesmo, misturo tudo e aplico com algodão, na verdade, na raiz do cabelo. Tento aplicar no máximo de partes possível, sem deixar nenhuma parte esquecida, ou você pode utilizar um pincel também. E aí você vai massagear o seu cabelo sujo mesmo. Vai aplicar esse óleo na raiz com o cabelo sujo, massagear bastante. Quanto mais você massagear, mais efeito vai fazer essa receita. E você pode dormir com isso na cabeça se você não colocar o alecrim. Se você colocar óleo essencial de alecrim, você precisa remover na lavagem. Lava o cabelo normalmente e finaliza e hidrata como de costume. Mas se você não utilizar o alecrim, você pode dormir com esse produto no cabelo, na raiz do seu cabelo e lavar no dia seguinte para é um efeito mais potente. Essa receita você vai utilizar uma vez por semana e seu cabelo vai crescer muito mais forte e muito saudável e vai evitar o aparecimento de novas caspas. Se você gostou, compartilhe, manda para suas amigas, me conta aqui abaixo o que você achou desse vídeo. se quer mais dicas de receita caseira para crescimento capilar, eu vou linkar vários vídeos aqui para vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau!